Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro con mi amigo Guillermo Tirado, saludos Cortés <laughs> Desde Caracas, nuevamente pues en una actividad de aprendizaje muy breve para explicarle a Guillermo acerca de Bitcoin Cash. ¿Ya descargaste tu billetera? Ya la descargué, estoy nuevo en esto y quiero que tú me expliques cómo puedo hacer con esto que se Te vamos a explicar. Lo primero que necesitas saber, Guillermo, es que Bitcoin Cash es dinero es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran. Es decir, que tú puedes hacer transacciones de manera ilimitada desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo. Y lo más importante es que es totalmente descentralizado. Es decir, no depende ni de gobiernos, ni de bancos, ni instituciones privadas, ni públicas. Ok, perfecto. Y puede ser otro tipo de moneda, no solamente Bitcoin Cash. Bueno, esta billetera que tú tienes, solo para tu conocimiento, te permite recibir transacciones en Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros nos dedicamos a hablar y a difundir información acerca de Bitcoin Cash, puesto que las diferencias entre Bitcoin y Bitcoin Cash es que Bitcoin Cash es sumamente muy económico, es decir, las transacciones son menores a un céntimo de dólar y, las, y la rapidez en la transacción es instantánea. A diferencia de Bitcoin, que pues la transacción es mucho más cara y se tarda muchísimo más. Vamos a ponerte el ejemplo. Está interesante. Sí, claro, vamos a ponerte el ejemplo. Si tú vas a un sitio y quieres pagar un café con Bitcoin, seguramente el café te va a salir más caro por el tema de la comisión, te va a salir exactamente. Y se va a hacer un poco más lento, muchísimo más lento por, por, por, por decir una cantidad de tiempo. En cambio con Bitcoin Cash es así de rápido y muy económico. Perfecto, perfecto. Bueno, ya tienes tu billetera y pues fíjate, al momento de abrir tu billetera ya tú tienes la posibilidad de recibir y hacer envíos en Bitcoin Cash. No tuviste que hacer papeleos, colas en el banco, trámites, nada de eso. Ok, a partir de ahora ya puedo empezar a utilizar. Ya, en este momento. Es más, es lo que vamos a ver en este momento. Ok, pásame 10 mil <laughs> dólares. <laughs> bueno, al final te explico cómo puedes tener eso. Ok, Guillermo, antes de ver las opciones de enviar y recibir, quiero que pasemos a una parte muy importante, que es la de seguridad. Muy importante. Muy importante, ¿verdad? Te vas a ir a la parte inferior derecha, en el icono de ajustes. Ok, ajustes. Vas a seleccionar respaldar y seguridad y vas a seleccionar copia de seguridad manual. Copia de seguridad manual. Ok, esto no lo puedes grabar. <laughs> vas a seleccionar, ni lo puedo ver. Vas a seleccionar mi billetera BCH. Tu billetera, no mentira, mi billetera. <laughs> Aquí está. ¿Qué ves? Veo varios, o sea, un grupo de palabras. Ese grupo de palabras, Guillermo, representan tu frase de recuperación o llave privada. ¿Qué significa esto? es con que tú vas a tener control total y absoluto de tu billetera de Bitcoin Cash. Por eso no la puedes compartir con nadie y la tienes que resguardar de manera segura. Nosotros recomendamos una aplicación que se llama Las Paz para que eso esté guardado de manera segura. Si en algún momento pierdes tu teléfono en otro dispositivo, puedes recuperar tu billetera anterior. Y como te dije, no la puedes compartir con nadie porque si tú la compartes, otra persona puede quitarte tu billetera. ¿Ok? No es como en los bancos normales que si uno tiene un problema con la cuenta, uno va y la tienen. No. En este caso, con Bitcoin Cash, tú eres responsable de tu dinero. ¿Solo selecciona una palabra y No, son las 12 palabras. Ajá, Necesita las 12 palabras que salen allí. Las anotas en el mismo orden que te salen allí y una vez que algún momento tengas un problema con el teléfono, te explico lo que vas a hacer. Te vas al principio. ¿Tú? Al principio. Vamos a suponer que tú perdiste tu teléfono. Tú en otro dispositivo descargas nuevamente tu billetera y vas a darle la opción añadir slash importar, que está debajo de recibir. está debajo de recibir. aquí, esa. Ves que te salen dos opciones, ¿no? Vas a seleccionar importar billetera. ¿Y qué dice ahí? Ah, que introduzca la, frase de recuperación. De 12 palabras. Ok, que es lo mismo que tenemos. Importante, las 12. Ok, Ahora vamos a pasar a la parte práctica, la que todo el mundo quiere ver, que es el envío de Bitcoin Cash a través de la billetera. todo lo que son pagos. <laughs> Nos vamos al principio, Guillermo. al principio. Ok, ves que tienes dos opciones, la opción de enviar y la opción de recibir. Vamos a ver primero la opción de enviar, de recibir, perdón. Así es. Yo me voy a meter en mi billetera y le voy a dar a la opción de enviar. Selecciono Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, claro. Muy bien. Correcto, Voy a escanear tu código QR. Aquí Voy a poner un monto. Le voy a dar enviar. A ver. Felicidades. Listo, aquí tenemos. ¿Qué te parece? Así, así de rápido. Ya. Ya lo pasaste. Ya, ya lo tenés ahí. O sea, fue así deslizando y ya cayó. Eh. Fue así. para acá? <laughs> así mismo como lo estás viendo, Guillermo. ¿Qué te pareció? Quiero saber tus impresiones. Excelente, o sea, el hecho de saber que todo este tipo de monedas tiene una transacción que a veces es tedioso, sabes, ver que lo hace de esta manera tan sencilla y que paso está respaldado con seguridad, o sea, eh, es cómodo y da tranquilidad. Da tranquilidad, así es. Fíjate que aquí te dice felicidad, recibiste tu primer pago en tu billetera. Ahora, vamos a suponer que a ti te toca ir a un sitio a pagar. En Caracas y en Venezuela hay muchísimos comercios donde tú puedes este, pagar con Bitcoin Cash. De hecho, hay un directorio que se llama discover.cash donde se encuentran todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Te fuiste, te fuiste a la Sociedad del Café, por ejemplo, y te querés comprar un café. No, <laughs> bueno, un postre. Bueno, vamos para allá a tomar café. Ok, al salir de aquí. Tú vas a agarrar, te vas a ir al principio nuevamente. Al principio, atrás, atrás, atrás. Y le vas a dar a la opción de enviar. enviar. Cada uno de estos comercios, te comento, tienen un sticker que em, Bitcoin Cash Latam le dejó a cada uno de estos comercios para que puedan recibir pagos a través del código QR, escaneando. Entonces tú lo que haces en ese caso es seleccionas mi billetera BCH escanear código QR, fíjate que ahí te da para que escanees la, el código QR, pones el monto, deslizas y enviar. Ok, vamos a escanear el tuyo. Sin embargo, eh. hay una parte que te quiero mostrar en la parte de recibir, es tu dirección de wallet. Si hay alguna persona en otra parte del mundo, en China, en Argentina, que te quiera hacer envío de Bitcoin Cash, tú le puedes copiar esta dirección de wallet que está aquí abajo del código QR y se la envías a esa persona y esa persona te puede enviar Bitcoin Cash desde cualquier parte del mundo y súper rápido. Perfecto. ¿Qué te parece? Excelente. Cuéntame hasta ahora qué te parece, qué dudas tienes. No, no, una maravilla. O sea, de verdad la principal preocupación que este tipo de monedas es justamente que a veces se tardan las transacciones. Y eso que dices de que, o sea, por el monto mucho menor, o sea, de verdad que vas ganando, pero pues. parece excelente. Te explico, por ejemplo, Tú puedes con Bitcoin Cash pagar céntimos de dólares, es decir, 1,50. Puedes pagar 2,45, que son, bueno, muchos de los problemas que a veces tenemos acá con el sencillo, ¿no? Si tú vas a un sitio con 10 dólares y vas a comprar un, algo de 7 dólares. No, tienes que gastar los 10. Tienes que gastar los 10 y si tú no quieras o no, no, no puedes, es imposible hacer la compra. Entonces, bueno, este, básicamente es eso, es muy sencillo como tú lo viste aquí. Descargaste la billetera, yo escaneé el código QR, deslicé hacia la derecha y te llegó el pago de manera inmediata. Instantáneo. Así es. ¿Tú lo incorporarías en tu vida diaria? Cuéntanos un poco acerca de Por eso. Por supuesto que sí. O sea, si esto es así de sencillo, de verdad que siento que vale la pena. Así es. Entonces, bueno, nada, Guillermo, yo te invito a construir tu prosperidad oh. con Bitcoin Cash. <laughs> sí va, sí va. Saludos.